знаешь, как часто ты в день плачешь. М -м -м. Услышишь тот запах воспоминаниях. М-м-м. Прощайся, мой голос уйдет туда, где свобода и снова. бежать, когда больно тебе. М -м -м. Ты познал многое, теперь будет сложно. М-м-м, прощайся, мой голос идет туда, ты свобода. И снова не слезы, а твоя душа.